lawan putri Sri Uning Mustika putra kanjeng siro lawi lek kurang pas bener ra ya Mbak Manura do prangkung Bebelo wirat moyo Tan wurung sri huning gugur dadi kusumaning bangsa wis ger semare metu tambah jebul kuno <laughs> eh, iya pedang nyanyi monara Sri Huni